Hello mga katuwaan, kumusta? Ngayon ay may mga sasagutin kayo ng mga tanong na siguradong ikakatuwa nyo talaga. Pero bago yan ay mag-subscribe ka na at pindutin ang bell para updated ka sa mga tanong na nakakairita at nakakatawa. Ready ka na ba? Eddie, simulan na natin. Ang bawat katanungan ay may 10 segundo ka lamang para sagutin ito. Kaya talasan ng isipan mga katuwaan simulan na natin. Question number 1. Ano ang wala sa eroplano na meron sa kotse at motorcycle? Your timer starts now. Ang sagot, side mirror. 'Di ba? Wala namang side mirror ang eroplano. Hindi totoo 'yan. Question number 2. Ano ang pinaka-curious na letra? Your timer starts now. Ang sagot, Y! Why nga ba? Question number 3. Ano ang nagiging puti habang nadudumihan? Your timer starts now. Ang sagot, blackboard. Oh my God! Wow! Kung ang isang daan sa Ingles ay 100, ano naman sa Ingles? Ang isang daan. Your timer starts now. Ang sagot, one way. Isang daan, one way. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. Question number 5. Kung kahapon ay Webes, ano naman bukas? Your timer starts now. Ang sagot, Sabado. Siyempre, kung Webes kahapon, Friday ngayon. At bukas, Sabado. <laughs> Galing ah. Question number 6. May 100 pesos ka. Bumili ka ng juice, 10 pesos. Bumili ka ng sakto coke, 10 pesos. Nakakita ka ng tsinelas, 50 pesos. At bumili ka ng corneto, 20 pesos. Ang tanong, ilan na lang ang pera mo. Your timer starts now. Ang sagot, 60 pesos. Hindi mo naman binili ang chinilas eh. Nakita mo lang. Question number 7. Sino ang gumagamit ng bato pero hindi addict. Your timer starts now. Sagot, Darna. Ding, ang bato. Darna! Question number 8. Ano ang pinakamataas sa lahat ng isda? Your timer starts now. Sagot? Selfish. Mapagmataas eh. Selfish. Ang damot, ang pagmataas. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. Question number 9. Ano ang pinakamatalino na isda? Your timer starts now. Sagot, bangus. Matinik eh. Sobrang matinik. Question number 10. Ano ang pantalon ng unggoy? Your timer starts now. Eddie, paa. Bata pa ako niyan. Pinapahulaan na yan eh. Inintindi ito, pilipitan dila nito. Hiyon po ang sampung tanong ng mga nakakatuwa at sana po ay nag-enjoy kayo. Part 1 pa lang po yan. Abangan po ang part 2. At kung may nalalaman po kayo ng mga tanong na nakakatawa, pwede nyo po akong i-message gamit ang aking Facebook page. At doon po ay pipili ako ng mga katanungan at gagawan po natin yan ng video. Maraming salamat po ulit. God bless and to God be the glory. Babush.